सामने बात करो इसे इस साइड है रोड इस साइड है I need a weapon. I need a weapon. 那么多，太尴尬了。 Hadi gece